les femmes, qu'on les tue. Hein. Euh, maintenant, tu peux tuer ta femme et l'enterrer maintenant, tu vois. C'est... Allez hop, tagada bloum bloum. Allez, on enterre, on tue. C'est la carnaval de Rio. En France, on, est un pays où il faut cacher les choses. Il faut pas dire... Par contre, dès qu'on met un voile, on parle. Dès que... Je, je, sais pas peu importe la religion, mais voilà, on va parler de ça, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire Il viole. Je suis désolée. Vraiment, euh, j'ai pas de mots. Est-ce que vous me conseillerez de, porter plainte ah, ah oui, oui, porter plainte tout de suite, ne pas attendre, y aller, y aller comme on est. Moi j'ai deux filles, donc euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire Si ça devait arriver, je serais capable de payer quelqu'un pour envoyer quelqu'un en prison pour tuer son type. Ah ouais, ouais, comme dans tous les pays euh, d'Europe, hein, c'est un problème. <laughs> c'est eux qui ont un problème, euh, les hommes en général, c'est eux qui agressent. Donc c'est plutôt euh, au niveau de, du machisme euh, ambiant. En même temps, le viol, souvent, les, filles aguichent aussi, quoi. Pour le dire. Dans quel sens bah, Dans le sens, voilà, les... tout le monde, il y a des tenues aguicheuses et tout, tout ça, voilà. Moi, je vois, j'ai vécu longtemps au Moyen-Orient. Les femmes sont voilées. Bon, bah voilà, la moitié de peinard. Et vous pensez qu'il y a moins y a de, pas de problème. Quand elle le voile, la meuf, nickel, pas de problème. Je trouve que la femme, euh, devrait la laisser tranquille, euh, qu'elle s'habille comme elle veut, euh, qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut. ça ne veut pas dire qu'elle fait un appel de phare, venez m'embêter, venez, je suis une fille facile, je pense pas. Bon, ben, tout dépend des circonstances. Si c'est hein, dans un train de banlieue hein, à 3h du matin, donc vous êtes toute seule, etc., euh, bon, l'autre est, certainement responsable, le violeur est certainement responsable, mais vous, il y a un peu, de la, pas de la provocation, mais de, la, non-prudence. Il faut être prudent. Après, ouais, mais bon, après le viol, c'est un moyen de reproduction. Ah Moi-même, je suis issu d'un viol. Donc euh, voilà, et pourtant, je suis là, je suis heureux. Euh, eh voilà. Eh bien, exactement. Ça, et tu vois, c'est le problème, la, solution à les problèmes. Il Faut voir le bon côté des choses. Dans toute chose, faut voir le bon côté. C'est tout. power. Yeah, men feel more male, powerful. Male, male, power, entrenched, entrenched uh, institutions that favour male power. Mm. Well, it's it's right through society. It's in it's in everything yeah. we do. It's it's how we talk to women. It's how we recognise women's achievements in Australia. It's about the we have a gender pay disparity. Les femmes ont eu beaucoup de mal à, à faire entendre leur voix. par une histoire de, pouvoir, de force, voire même physique. Au départ, mais après, ça a été relayé par euh, la construction des sociétés et les religions qui ont placé la femme ah toujours, toujours en, euh, euh, état de soumission. Le pouvoir des religions, quelles qu'elles soient. La femme, toutes. Elles oui, sont toutes. Moins que soit la Vierge Marie ou Notre-Dame, je ne sais pas qui. sinon, voilà. Je crois que ce problème vient de, d'après-guerre, si on peut dire, euh, du, plan Marshall et tout, qu'on a. C'était surtout les mecs, euh, les mecs qui, menaient les pays comme, euh, comme De Gaulle en France, comment il s'appelle l'autre, l'anglais, là, le gros Churchill. c'est que des, que des mecs, il paraît que Churchill n'avait pas eu toute sexualité, ou alors très peu, très peu. Je disais encore sur Internet tous ces viols qu'il y a eu pendant la guerre, au débarquement on n'en avait jamais entendu parler. Ils en parlent seulement euh, depuis peut-être 2-3 ans, je ne sais pas. Je dis bien dans les familles, dans la société, c'est-à-dire dans les écoles, euh, également dans le milieu professionnel. Ce sont des lieux où c'est encore non seulement euh, tabou, si on peut dire ainsi, parce qu'il vaut mieux taire certaines choses, il vaut mieux taire certaines violences, mais il faut que l'on ait le courage d'entendre l'atrocité qui est cachée derrière ce mot. Il faut qu'on ait le courage d'accompagner la personne qui a subi cela, parce qu'elle a sa place, ce n'est pas sa faute. Voilà, c'est ça, c'est que ce n'est pas sa faute. Une femme qui est ce n'est pas sa faute. Elle ne l'a pas souhaité, elle ne l'a pas désiré. Euh, moi aussi. Qu'est-ce que vous me conseillerez Porter plainte ou pas Plutôt pas. Je ne l'ai pas fait. Mm-hmm. Mais c'est un cas particulier. Euh, c'est à chacun de voir. Si, s'il le veut, c'est une épreuve très difficile à, subir après, mhm. de passer par un procès. Donc il n'y a pas de... Il a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun fait ce qu'il veut avec euh, la force qu'il a à ce moment-là des qui a été violée. Et... Est-ce qu'elle a elle un très Oui, on a dit que c'est elle qui avait, avait provoqué. Quoi. Ah. Et encore, elle est beaucoup plus vieille que vous. Elle pourrait être votre mère. ce, qui est arrivé. Est-ce que vous pensez que le viol, ça arrive souvent en France Malheureusement, oui. Un peu hmm. trop. Et qu'est-ce qui devrait changer pour euh, arrêter ça <laughs> C'est que les hommes changent et qu'ils aient pas les mêmes conneries d'idées et d'avoir une bite en gaz de cerveau vous aurez un enfant, vous préfériez d'avoir une fille ou un garçon Un garçon. Pourquoi Une fille, euh, il y aura toujours un désir. Euh, c'est pas pareil avec une fille. La fille aura un désir envers son père. Ok. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Et bonne journée. Jesus Christ. yep. <laughs>